Dic Sergi Garcia Rovira, 33 anys, i bueno, ara mateix estic al paro cobrant el subsidi. L'última empresa no em va pagar el meu sou, jo he hagut de pagar l'IVA, he, he hagut de pagar tot l'any, he quedat sense pis de lloguer, tinc una família, un fill, una dona i tot el que està passant m'indigna d'una manera que no em sento molt impotent. Estic mirant pel futur del meu fill i veig que serà una merda, vull dir, s'apropa a la misèria. Hi ha molta gent gran que està sortint al carrer, no, no sé què els hi passa als joves, no estan sortint. I jo vaig dir, vaig jo surto la meva família i vaig a queixar-me que els del PP estan fent el que estan fent i no passa res. I vaig explicar on anàvem, què és el que està passant, per què ens volíem queixar, de què volem treballar, de que vull tenir la possibilitat de que tingui una educació bona. I, bueno, té 4 anys i, hòstia, ho va entenent. I llavors va marxar amb la dona. Em vaig quedar jo perquè sí, la meva dona estava d'acord, em va dir, queda't, queda't. I mira que ella no volía, però cuídate, que no te pase nada. I jo, ah, no voy a hacer nada, ¿sabes? Yo estoy aquí Pues... I veig la cara d'aquesta gent, vaig fotre nerviós durant exactament el que, dur, el que triga, el que ara diré, però vaig estar jo com tu uns 20 segons nerviós em vaig encarar davant de cada policia i li vaig dir, exactament li vaig dir això, li vaig dir tu hijo se va morir de hambre igual que el mi, mercenaris de merda, fills de puta. Al revés, fills de puta, mercenaris, els teus fills es moriran de gana igual que el meu. Li vaig dir això, a un, a l'altre i a l'altre, els tres que hi havia. A mi passar pel costat d'una pistola em crea una sensació de, de que em pot matar, de que se li pot girar el cap i matar-me, Y digo, ¿a qué toma? Yo le puedo decir lo que sento, le puc decir que está fent, que no, que ¿por qué no están nuestra trabando, Y els hi allí también por qué no estáis aquí, ¿Sabes? Estoy pidiendo que no te recorten el sueldo a ti, que no me recorten a mí, tener una educación para tus hijos y para los míos pública, no, no. Hice em una bicha retirada y allí yo tengo que tirar los huevos, he venido aquí a tirar los huevos y a seguir, ¿sabes? A donde lo que haga falta. Y em girar i va, zas, zas, dos rápidos, a la C del PP. Em van trepitjar, em vaig caure i se'm van trencar la resta dels ous. <laughs> Només em vaig tirar dos. Però vaig impactar la façana de, de la sèrie del PP, que és el que anava. Tot supernormal, tot va anar molt bé, els hi vam fer res, els hi vam dir adiós. los antidisturbios que estaban allá. me arriba a Plaza Cataluña y eran las un 11 y diría, diría, 11, 11 van y vámonos a reírnos a tomar unas birras al rabal que son las fiestas y yo como ahora ara ya estoy pasando una otra etapa de me voy a casa a ver a mi hijo, que le di que, que iría a casa, yo, tranquilo, que ahora voy yo a casa, voy un poquito más tarde. Estaba mirando el móvil, escribiendo a la me me la el efecto de la escala del metro y en em va parece una placa para aquí, que detenido, o no sé qué, o secreta, o policía, no sé qué va a decir. vaig fer l'acte de, de girar-me, no vaig arribar a girar-me, ja estava jo al terra, amb molta gent a sobre meu, donant-me cops per tot arreu, em van fotre una pallissa, em van cridant, jo vaig començar a cridar socorro, socorro, que algú m'ajude, socorro, cridant totes les meves forces, em van començar a dir, no xilles, que va ser peor, no em foten cops de puny, patades amb les botes d'aquelles, vaig dir, estos són los antidisturbios, anava pensant jo, però mentre anava pensant, esto és surrealista. He tirado dos huevos, yo me están apalizando de esta manera? Cállate, hijo de puta, ahora te vas a enterar, van a chacar, no te resistas. Yo, no me estoy resistiendo, no voy a ni hablar. Están a... mancos cops todo Y va me fui yo, ahora vuelvo. I no vuelvo. No sé si vuelvo o no vuelvo, qué he hecho, ¿sabes? Y me tan fotre en en de la furgona y es la única cara que va a llorar va a ser la de un oma, el su cop de puño aquí que me em va amb aquest cop de puny, las les que em van fotent, me em van ficar dins de la furgona, un tío enorme em va pressionar aquí, es va fotre sobre meu pressionant-me, suposo que amb totes les seves forces, perquè em feia molt de mal. Mentre que aquí m'estaven aixafant perquè em feia mal aquí y aquí, del mal que m'havien fet i amb les patades. Y vaig dir, tío, me estás ahogando, no puedo más. Cállate, hijo de puta, no te gires, ande em ella Y los otros me iban insultando, ¿ahora qué? Ahora vas a ver, ahora te vas a enterar. Ahora sí que te vas a enterar, hijo de puta tío, que tengo un hijo de cuatro años, me está esperando, me ayuda suda tu hijo, tu familia, me da igual todo, ahora te vas a enterar, hijo de la gran puta. Va un momento que me va una mica, a sentir en flojín y aflojaré un poco, Y va va a una mica. Y yo, ah, tío, me haces daño, me... que ha aflojado, ella ella? Y, vos de la furgona, miran cap al terra, me em van en una habitación, y ya estaba en una comisaría, no sabía ni quién era. Yo estaba plural, estaba indignada, estaba enrabiada, no sabía qué fe ni qué di ve a policías policies, llavors al sirella, por favor, ayudarme, que me acaban de pegar una paliza a esta gente. No puede ser, he tirado dos huevos, yo así gritaba, es bella para allá. Le decía, por favor, tú haz caso a este. Me había pegado ese, pero yo le pedía, por favor, llorando, por favor, que me acaban de pegar una paliza a este, que me ha dado en la boca, ¿la habéis visto? tú haz caso a ese, y era el jefe, el caporal, y digo bueno, em sembla. El caporal era el que me em ha el cop de puña, el que me em va amenaçar y yo soy machacar psicológicamente, yo soy muy sensible y... i gairebé ho aconsegueixen, potser. Total, que aquest home em va machacar, em va decir que lo que me había no era una paliza. Yo tinc, tinc blaus per tot el cos. Sabien em on pagaban y bueno, no han sortit mal, pero me em fa mal al respirar, Ya llavi trencat, tinc aquí un cop bastante gordo... I aquest tio em va dir, lo que te hemos hecho no ha sido una paliza, una paliza es yo solo, con estas botas, yo te chafo la cabeza, me va dir. Y yo, no quiero hablar mal, y estoy ya perdido. qué te el caporal. Al señor que em va trancar els llavis mentre tres o quatre m'agafaven i em ficaven al furgó, aquest és el que més em va machacar el jefe. Era el jefe. S'ho podia permetre tot, mira quina cara té. Em va maltractar, maltratar, em va a em va dir que al meu fill li donava igual. Toma no tenía. Em va a el móvil i em va dir... Li Yo no quiero que mires mis fotos privadas de mi mujer y mías. Va a decir, a mí tu mujer me tiene sin cuidado y tu hijo me sudan la polla tu mujer y tu hijo. Tú vas a pingar, ¿qué te piensas? Que soy un pervertido en ella. Digo, guau, me va a pegar otra vez. Ay, yo no le pudiera, móvil y he de el móvil que fase el cabul y no pensar. Van por las cors... puché la picha experiencia de la vida, mezcla que la payisa que la payisa era surrealista, me em hace un mal impresionante psicológicamente pero la persona, yo, a los zulos a calabozos, yo era un rollo xungo, molt, molt, molt. No sé si amb tant detalls no tinc ganes. Això m'acaba de passar, he sortit avui d'allà. I m'entren llullos cada dos o tres minuts. I no vull parlar d'això. Ells, els policies sempre estan de festa, veus com xerren les coses que diuen i nos vamos a cenar mentre a tu et porten una merda, no et donen aigua quan la necessites, no, si demanes que tirin de la cadena, perquè el lavabo, allò no és un lavabo, jo no sé què és. No sé què és. I el tens allà i demanes que tirin de la cadena, perquè el senyor que s'ha menjat l'entrepà pues, ha hagut d'anar al lavabo perquè li ha sentat malament, llavors tu decideixes no menjar res. Jo vaig demanar constantment cada 10 minuts des que em van anar a pallissar des que jo tenia el telèfon així i jo veia la foto de la meva dona i m'estaven fotent patada, jo pensava, la que pugui la truco perquè no pot ser que jo no arribi a casa avui, que sàpiga que no arribaré a casa necessitava dir-li perquè, perquè no, jo ja estava patint, perquè havia de patir la meva dona i el meu fill que estava d'espera a les 12 de la nit esperant-me. M'ho van explicar després i jo no, no. I jo, llavors jo intentava amb totes les meves forces comunicar-me amb la meva família perquè no pateixin ells i els volia dir que estava bé. No em deixaven trucar, em deien que no, que era impossible que llamarien ells. Nunca llamaron. Mai van trucar en tota la nit. Em sembla aberrant i em sembla horrible. Van ficar que vaig trencar un cotxe, que vaig tirar pot de pintura, que els vaig amenaçar de mort, de que ficaria que miressin el cotxe, que miressin a sota el cotxe que els, bueno, que els portessin una sorpresa, que havia fet les mil i una. sé em va dir, estàs segur del que estàs fent perquè això pot ser... està penalitzat, saps? Acusar algú d'algú que no és veritat, jo sí, sí, jo vull denunciar aquesta gent. I vaig sortir d'allà, llibre. Llibre, per fi, una sensació... I he fet la denúncia escrita i he arribat a casa, pues, no sé a quina hora, a les 5 de la tarda. M'he hagut de fer una dutxa molt llarga, i bueno, em van entrar en llullos, com ara de tant en tant m'entra el Yuyu i... i no sé. El teu fill li has explicat el que ha passat? O... No, no li puc explicar perquè és molt petit. M'agradaria, però la meva dona m'ho va dir, dic, jo no estoy de acuerdo en que le expliquemos todo esto. que és molt petit, té 4 anys. L'únic que entendria és, és violència, l'únic que es veu d'això és un maltracte i una violència. Jo no vull que, que visqui amb això no, que és un nen que és una passada i vull que sigui així sempre i el cuidem molt i no li puc explicar això, igual quan sigui més gran li explicaré, com deia una, una amiga de la meva dona, li deia, no te preocupes, això és una batallita d'abuelo, no? O, o els nostres pares, que a, a tots els hi han pagat